Bella ragazzi, ciao a tutti. Oggi giochiamo Roblox Parkour Hobby di Among Us e sono con eh, Fraz, Fraz Gamer. Vai avanti, raga. Comunque lui è più bravo di me. Dove eh, sei? Sei morto? Sì. Oh. Raga, noi intanto andiamo. Ai ai ai. No, no. Uh, che fortuna. Oggi finisco questo gioco. Spe Ti ho superato. Ti ho superato. Raga. Sto andando giusto, no? Raga, spero che mi sentite bene. Mm -hmm. Allora scusate ragazzi mi sta chiamando allora, ragazzi mi sta chiamando il mio amico Loren ma scusate devo un attimo uscire Vabbè raga Arrivederci devo, devo chiamare aspettate Ciao, ehi, ciao Fraps. Ciao. Cosa ciao? Lo vedo dopo, raga. Sapete? <laughs> Ehi, è mio fratello maggiore, io sono minore. Ok, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho capito. Ora era verde, no? La ignoro. Shaya ha ha babab. Ti ignoro kebab. Prego. Mm, ok, si va. Mi sentite bene? Raga? Oh, oh, lavoro solo... No, no, no, per favore. Dai, raga, devo salire di nuovo. Ok. Non c'è niente da piangere. C'è, c'è da piangere, raga. Yes. Capito, capito. Questo l'ho capito, questo non l'ho capito. Mm, no, scherzavo. Madonna, No. Dai, solamente non sono 9 Robux, cioè... Ok, raga. Lì c'è il personaggio di Among Us. Anche sotto, wow. qui. Raga, questo è impossibile, raga. No, sto PC, mamma mia. Sto PC, mamma mia. Continua, continua a girare. Ah, cosa faccio con questo PC? Dritto, Dritto? Mm. mm. Yes! Pa. Se parte, ragazzi. Raga, se vi è piaciuta la mia intro, quella che ho caricato prima, mettete un like in, in, in quell'intro perché sono morto. No, raga, lasciate stare. E niente, tanto sono ancora noob con... Non dirmi che sono andato dietro. No, giusto, non è giusto. Oh, devo salire, oh. Ok, raga. Pum pum pum pum pum. Rika, Rika, Rika, Rika, Rika, Rika, Oke, ini yang terlalu bagus. Roblox. Rika. Facilis. <laughs> Rika. Rika. Eh, che facile, che facile. No, no, no. No. Raga, se volete anche Fortnite vi dovete iscrivere al mio canale. Yes! Facilissimo! Yeah, yeah! Mm, mamma mia! No! Raga, a volte mi sembra che non devo saltare, ma devo saltare, ma non devo saltare, ma se prendo questo checkpoint Niente, <laughs> Grazie! Ti odio, ti odio, ti odio, ti odio. No, no, no. Raga, raga, raga, raga, raga. vediamo intanto. Quanti livelli ci sono? Quanti livelli ci sono? Raga, in questo video. Tutti i livelli faccio io. Eccolo lì quella tizia che mi aveva ucciso. eccolo Ah. Mm? Mm. Ho sbagliato tutto, raga. Sono una... Sono una... Sì. No. No, io vado giù. Mm, no. non c'è una pizza lì sotto! Oh! Compratela se la devi mangiare, mamma mia! Vabbè, vabbè, capita, solo a me. Oh mio Dio. E... <gasps> Ah! per favore non morirà! Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, mm, mm, andiamo. Mm, Raga, ho paura. C'ho paura, c'ho paura. Si può? Ok, raga, si può, si può. Facilissimo. E, e, e, e, e. non si può. Tanto noi andiamo così. Andiamo così. Andiamo così così, così, oh mio dio. Questa parte è la più difficile nella mia vita. Un attimo, un attimo, un, un attimo. Non si può. Vado così, vado così. All'ultimo, raga. Devo ammazzare. Raga. Se vi iscrivete, ce la farò. Ce la farò. Un giorno ce la farò. E quel giorno non arriverà mai. Raga, raga! Raga, raga, raga! Sto tizio, c'è. Cioè, basta! Oh! Basta morire e uccidermi. Raga, raga. <gasps> No, sto PC lo spacco un giorno. Quando non lo userò mai. Lumina se tira mio fratello tira la Me ajuda, mamãe. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ah, olha aqui. É o noob. Hashtag noob, hein? Hashtag noob, hein? Lumina, hashtag noob, hashtag noob, hashtag noob, hashtag noob. Hashtag noob. Ma che sono un noob, è vero. Ogni volta che vado a dire che sono un pro, mi succede qualcosa. Ora sono un pro. L'ho capito, sono un pro, sono un pro. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. <laughs> Quello là è ancora lì, raga. Raga. Raga, raga, raga, raga. Raga. Regare, regare, regare, regare, regare, Ciao. Stavo scherzando, raga. Voto 10. Ora 2 ora, ora 4 ora 0 a me <laughs> voto 0 vengono tutti tutti di questo mondo mi ammazzano però io sono ancora lì perché sono morto. È logica. Niente. Non si può, raga. Non si può. Non si può, non si può. Raga, io questa, questo video lo concludo qui. Spero che vi sia piaciuto. Lo so che è un po' lungo, ma niente. Quindi noi ci vediamo in un prossimo video e farò anche parte 2 e niente ciao